cómo buscas el primer para no quedar tú mal, pues aventando una cuba. Primer round. ¿Todavía me quieres aventar un vaso a escondidas? Estás súper pendeja. Oye, a ver. Ay, no. La vieja se está peleando con Isa. No sé qué pedo, no sé qué pasó. What the fuck, qué pedo con esta casa. Yo creo que con Isa lo que nos unió fue que nos caga Jackie. Se pasa, ¿no? la güey, la odio. Y es que mi Nachis es como yo, nos llevamos tan bien. Y si alguien me va a entender, es ella. Hoy se va de cuarto. Ah, no. No, yo le voy a decir. Hay una regla universal. Si la haces, la pagas. Aquí la aguantas. Esa vieja pasa y me avienta el vaso, ¿qué hago? Ni modo que le diga, ay, sí, fue sin querer, bomboncito. No mames, chingas a tu madre y te vuelvo a partir tu madre. Jackie necesita forzosamente que venga un sacerdote y le haga un exorcismo. De cinco chicas que hay, dos ya valieron verga por tu propia mano. Le echen agua bendita, una limpia, algún remedio casero, porque si no, se va a descontrolar.